rugi. Cecel, cecel Mas nggih. Cecel ya. Tapi Bu desa sapa engko tekok ya. Tak gawe ya gur kaya ngene, tapi ta video sih mas. Hah? Gen marem. Ya, kan kan genah mas. Oke. Bu, kita jauh. ngerti-ngerti ya aku rapat teh orang patah mahir malah motor sih mas malahnya malahan tampilan ini waduh ya lemes ini Ducati diapeli kena alamat kowe Alamat deh, sing genah ngendi Mas kene Mas gen nggih enek custom custome nggih enak grege-gregene ben ben umum alamatnya lah nggih nah, masuk masuk niki sampai kerja ini ki karo enak karyawan piro Mas ini karyawanku telu mas jelas. Dah jelas. Dah jelas ke? Hei. Oh, masuk. Dia melaku ya. Melaku, melaku. Iki bodo Mas. Ya, ya iya Ngono lho. Lah ya, nek iki kan Scorpio Mas. Ya? Hmm? Scorpio. Sing, sing di, yang diambil ini apanya Mas? Yang diambil dari Scorpio itu. Ambil kita dari dari sini aja Mas. Dari sini ke belakang itu kita buang. Kalau frame frame mesin kita masih pakai cuman kalau kita ban ukuran lebih gede kita mungkin geser kita geser kita geser terus kita pakai uh, mas apa uh, nomor rangka masih tetap nempel neng asli nih gue nih oh ngono g dan iki mas ban pelek itu ukurannya berapa mas ukuran ukuran ban pelek ini uh, kalau yang belakang kita hmm. ban pakai ukuran 180 per 65 per uh, ring 16 16 kita pakai uh, custom ukuran 5 inci 5 inci nah, yang depan kita pakai ukuran 130 ring 17 oh, okay. lebar pelek uh, custom juga ukuran eh, tiga setengah mas tiga setengah inci ini mas kok tromol